Hello? Hello? Ah, nggak apa-apa, teriak lo apa? Anyhow, me ki awari kimi tapai busca para ah, me Vivian, no, pembibe linci, sutra bawa paso, awesinta ah, now or never! na bora botar uma treta pra dentro, vai entender? Ei, mas acudo, agora me dá puta, o dá puta, não. Se eu posso você passar algo, eu tenho um doctor, não? O doctor não se conhece sangue, eu passar uma rua, não? Tá aqui, eu também sabe. Doctor também sabe, mas, oh, puto, botei um pouco de sangue de meu arcola. Ai, não. Dudu, vamos ver, Trão. Ah, já, já. Vamos pra um beijo, não, só. Digo, já, já. Isso, trabalha e, ഓമോ ഓരോ quando visa visa e, mamira eh, show não há uma cavidade show então com mamira com com de eh, é que é, me Elsie Elsie apresenta tá aí fuera é vapo ah tchau Try sigur, que se Olha, pagamos de show, hein? Mas vai com batura, ram né, igune, Então me merecendo. Não valeu a pena? Show com uma dureza minha, que acabei com você a apresentar aqui. Sim, sim, é, é, é a comida que é embora. Oh. Né? É piração assim, nada, é, né? Whisky, é isso. Whisky, é isso. Master. Agora, a vida que ora com uma mira, é se apresentar que ye. O máximo. não, não, não. não, não, não, não, não, não, Você não, não não, tudo. Sim, não, não, não, não não, não, não. Ela está pedindo. Ah, para mim não, vou sentar. Ah. não, não, não, não, batendo, não, Tá bom. A tua sua é que ela cansa, né, bom? Peraí, ora como uma mira, ora como uma mira. Um, então, um, então, é, você apresentando? Eu te me de fora das três da casa cabelo no Ah, ela. Ah, ah. Que copo! Puto que tá ali dentro! Que passa? Que passa? Pisi dele dentro! Ai, na boca! Você mama da assim, sua? Sim, não, ai, não, Olha, Ora, mata rabo, me digo, né? Não, não, não, não. Depois a é monta o piá é e me diz beber alcoólico desde tudo é negociante. Me diz só com óleo e cinta sem. Assim, você quer um menino fechado para calhar de coisa. Você tem uma coisa aqui, Guto. Olha me dá ciência, assim, para quem me dá ciência? Assim, para mim é pavo. Oh, até, né? Bom, um, ah, que um beijo para nós também pode dar, celebrar e fechar bonito ali. Ah, ah, ah, ah, Lindy, bom, você ganha uma caçanada de bebê. Tá apanhando assim, né? lá, dá um piba e com um problema. querido esposo de Lynch, você vivo, também papia orado na sua querida esposa Lynch. obrigado. Gott, danke, danke. papia. Mulher, você sabe, feita tão tá bonita aqui, com Lynch, está cumprindo. Ah, você diga que Deus dispõe. Né? Me quer assim, uso de oportunidade, mas só para dedicar alguma palavra na gente. Acho. Lynch, me casar. Agora eu vou cumprir um ano mais de vida. Um ano com a Ibabu na idade de Cristo. 33. Maneira sempre na tabisa 33 um anha com o é. um bairro, Macha, macha, cuida, doce comigo. 33 um anha por ter se supostan estranho. Mas meu quizás me sa suceder. Pero linchi, esse não dá motivo para me descurachar. Meu maior desejo não para botar. Se acaso, situação estranha nas que apresentar. Deus nos dá força sabedoria e comprometimento com a Corsário Fortinamente. Ontem não sou, ontem não sou, ontem não sou. Pero pode de como pensei feito a paz, como tu me disse, chama. Vai a o eu tenho uma o que acha que dá, então vai a coisa, uma o que acha que dá. Vincendo, a mim o que salmita se eu não para botar, não para botar, sempre um sempre carinhoso, mané. Mané botar sempre, bom? Então, água seca. É perdição de mais grande que banha. Tá de minha suerte de um bom caçaço na minha neglena aqui. É um hambre não tem dia, não tá entusiasmando se mesmo que fecha já, ué. Não tá me servindo nada, Glenda. Que rato que eu vou compreender aqui que me bolinho. Ok. Esse me deve saber o tênis. Bom, o duro, olha, nenhum elemento coloca da Seguro, seguro. Vivian, me Biblia, kita masuk ke dalam momen saya terus pun di dalam, Eu sou netamente é emotivo, e não vai buscar o terceiro aqui. Guarda, ah, me está compreendendo o seguinte? Um momento, Vivian, vocês sabem o que eu Alô? Olha, ainda vamos buscar com a cabeça, vou escutar. Vamos buscar com a cabeça, porque vamos, vou escutar. Escuta aqui, quer? Ok. Vivian, mala lenga na lagasaca, botar minha amante. Que coisa? Ah, maneira para escutar mesmo que coisa aí, Glenn? Me tá querendo dizer, se na seu lugar, para não me explica onde é que alegria. Ai, mãe, eu não piche aqui. O Como é que eu vou em atacamento? Vai ter uma. Pensei como é que eu cresci. Ei, o aclarando o que está passando aqui na Glenn. Vivian, para lunas na largo, cabo, não? Entende, Glenn? Amin papel nada, A amin de nada. A ver, não encaminhe de embosan bombos Norim, aí no pingo vai tique mas leu norim. Bosano, bosano linchi me dá um mué. Hopi falso, bosan. Podendo vai confiar. Eh, amin não avisa Glenn nada. Se não avisa tá com santo. Esse eh, é o botão da Glennes. Pero para o rato, me tenha mais me de nervioso. Tem um motivo especial, você? Eu eh, acho não. Ama bem aqui com super Agora cá, ah, me clarabo, poça. Passou ninti, abia que é, um dia, bem pensa com o ende, abia, com a pouco grande em relação amorosa. Então quando sai a sai de, leite me que tem o cara, bom, tem que explorar. Não? Agora vou ter que fazer, de nós tá pensando, nós subir. Deixa me dar, deixa me dar, eu vou ficar. É ninguém para o direito. Vivian, tu receita uma bota nos cunhar. Pensei, pero linche aqui se messa aqui com a nossa conseca e disse Uma verdade, Vinci, uma verdade. Ai, não. Que minha mania me tá comprando aqui. Mas não me tá comprando assim, porque são as coisas. Até grande, por três. Eu não tenho medo de ser assim, é pessoal que não me está assim, ok? Guardado a problema. Mas que nós não está amiga de outro, Vinci. Mas que não está bom com outro. Ei, nem uma coisa aqui que contava também os games de Jack dele. Olha, mas você será um pouco para me explicar. Pessoal, a Warren está tapada com o Glenn no telefone. Pensar-me com essa capa, porque antes não sabe turcos. Tapecei a ser telefone, só ganha, para me virem a coisa personalmente. Você me dá com budas, você não? Tu é constante para contar, não? Tá passando tá bom amigo de outro. Mano, que cor. Você, você, você tinha um coisa comigo, eu compreendeu, você? Ah, não, eu não é muito pequena. Passou assim, você não tem um problema com o outro. A motivo que não está bem bizarro, a quem está bem bizarro. Aí você, ah, vai essa, tá passou, você está pam, pam, e binha, binha com o outro, para você está ami. Ah, pensar não né, minha confirmação, você acabou com a lega na minha. Ei, desde duche, não bingaia riba nós, ok? Ei, desde duche. E a minha se assim, unha aqui dentro, né, você não lança lentes o number. Ei, você não assina tanto tá reto, não? Você não passa mesmo como está sentado aqui. Então me digo que você vive, e eu não chego para você alaga, sabe? E eu não estou cometendo. Que alaga na quem? Ei, desde duche. Vou correr, não, não, não estou entendendo, não estou interessada, ok? Então, vou botar-me Ei, paquera da trava, são muito grato não vive, mas não tem boas a mim O é que. Abo tem bem cool, você é de de hale aí lá. Mas o menino é boi mesmo Ai não, não, não, não, não, não. Ei, guarda, para mim atender aqui, frau não doce e me que saber. Deus, é cultura, não que começar. Quem para mim de mim não? Ando caminho para mim aqui não me tomo para riba me culpa. Tu reconhece na que eu aquilo da banca na Glenn? Dico. Quando dico, você tá quando me ama bisar por não Glenn? Bisa linche agora que você ali comigo um favor para trabalhar assim me? Para me dizer. Se você me dizer de quanto pensa que a conhece assim Ah, tá influência de sua amiga não. Olha, tá dizendo, começa a dizer, você conhecendo a pisele, você tipo amiga na ele. Pero lastimamente, ah, me quero pensar ainda assim na boa. Mas uma pensa com seguro. me están dando regalo, nana palavra nanco jamais não me lo olvidar. Entonces que es cierto, en nanco nunca me coracera. Traidor, farsante, judas tan. Ah. Então me dá guarda, me está passando? Ah, me dá uma palavra, me dá papia. E se a web vive com Glenn aqui, aí essa, tá quem te estanco, tá bem contar me tudo logo, me dá para rusga na riba je, se tá dando que na bosnang mês. O af, reda com curva, dor bosnang consciência e xuxi. Ando uno con persona más. Ando abo Glenn. Ha, briba boca mo bisa ta kaya bisa abo. Dele. Ali chilo mai po. Lego ba nga. Bota bisa wala ki ko ta reclamava um diabo um com, babá e baixa bom. Que merda tem classe! Nascimento reino de ingrato, demonstrava te contasse. Olhe pouco. Ora, ora, ora, como que me nasce, assim, olha? Como que me nasce? O ovo do desce marido. Pouco! Não, me tá querendo com o homem da Olha, ei! te tendría Vos sos la acusar Vivian Vita y e amante de Glenn. Murat. Murat. inocente. Claro. Un volado Vivian. No de amante Glenn. Hello. Glenn inocente. Hello. ¿Cómo es? Glamia que Biri Bajeri. Gudu gaya mı gaya? Gaya mı gaya? Çabuk. Gudu gudu no gaya mı? Não yok Não entendió não No não gudu Não gaya. não gaya não ta Não mi não sabe não de Não mi não mochichi ki não Não monsagaya. não lo não está Não aquí. não por comprender que delito mueve ti, de dar a não nombre, viva bobida, tomando los secos nada. não Vivian? Ele quer que o seja, porque o Nanda sente a sensação e necessidade de unificar algo. mas assim, né, Glenn? Wa, a mim personalmente não tem mais apreço para turas nam, porque não tem talento, tu vou perder show para Pero nós não tinha classe baixa que tá ganha bom número, saca coisa na privada, vou vida ganha para babona claro, não, me tá censurei. Oh, a mim tá ganha. Se tu logo nossa papia, aqui aqui dentro, a hora que não te tinha situação para feiro aqui. Pero como será uma PMS? Mas serei, serei. Mas se botar mesmo coisa pior conosco você mas se botar, mas vai ainda. Guarda grandemente que bocalho que mais está dando informação. Agora, a mim me supôs. A mim é um catende. Então vai cá na papia também, mesmo ou pior que nós. E o rato só. Passou assim, aí, vai, tá, tá, passou, me dá muito, mais sua amiga, o bastante pretendendo da sua amiga e colega, ok? Argumento baratta. Mucho más amigando de vostra sua muva che da voi. Pompa no. Pompa. Cosa gifmento? Ando avo pleni no di tanto come tava via Cuba. Non avevo mille un consiglio torto da che mu è qui. Ando, leve, leve. Si bom ira pa che otro. Se tapa um unha, ninguém mete um unha aí na mão. Pero tapa o assunto que foi dia na grande com outra mulher que dinheiro e eles gostam né, é um agora. Então me diga que está, não breco, não? Mas há tempo que me sabe que vou ter nada, não muito comum, bom? Não faço nenhum breco. Ah, você agora é me bebeu, me dá para beber e vendeu. fazendo? Ai, meu Deus, que negócio aqui, Glenn. A bota risca na criticando, Glenn. Não criticava, simplesmente me forçava de uma maneira agressiva, não? Isso me passava bola com me interessados. Sim, não? Sim. Assim, Miguel, ele vai comer bruto, violento, como estava a ser com o filho. Ah, com o colher? Mas também não tem direito. Que direito? Não tem direito. Mas só foi agora, ah, bota de um posição. Puta, que ko criticava o não tem não é nada criticava. É sim, a minha de acordo com o coração. Também. Tá, então, o ato magbato Sani, a também é protagonista de inteira coisa que está mais cerca de Incrível. Pero ela é um sua rol assim, né bom? Que merece um aplauso de inteiro mundo. De verdade. Merece. Merece. Somebody. Bota dentro bolo da cor. Anto, bota tchiu. gente eu vou mirar não, que coisa amiga. Amiga no hobby, biano te chama nome, amiga com outro, ora nós unimos mes externamente com ele. Acho que me sabe, tá para aproveitar, agora vou aproveitar, mas... Tchau, qual é Laki ele velo manjo como te tino, ele te rasmal. Ninguém vai me tipo, ah, me tipo me tá robes e a namorada do casa. Para tu é constante uma bebida sabe, não tá parredo me assinalinte. Thank you, Uncle. Guarda, guarda, mi diceva, mi dà metà a cacarmi colpa, mi dà, mi dà la prima avventura con te. Però se potete quando leggi tu lo quale guarda que non lo dico quanti anni sei. Sì, ma parendo cliente con un'informazione. No, te da luci, te messo un posto, ok? Ma sono in dosa si do di redo, e sono da assi e redo, ma sono da risibi e redo. Ma la maioria che sono da risibi e redo è gusta sensazione. E da demonstrar su appressiona e redo. Esta é da baixo trás. Então, netamente, esse é àwọn àwọn àwọn ọdẹkẹ gbọ́dọ̀ máa wọ náà máa lò. ọwọ wọn dẹ ẹ bọ sáà nọ rédò nọ ẹ kò rọ ní píkà rédò nọ kẹtẹ yẹ gbọdọ mẹ kó tó gọ. aunque pasó malicia de morir un bebé. Come siccome non è vero, non essere trago di Almarosa, sono andiamo se tra un bebè, la storia di Frank Roderuti. Agora é verdade, mas llega e aí dá uma canção. Pero quando as do passam, passar para verdade, não está nada. Mas mm. o corpo assume não há basta, é verdade. Pero tá erracimento e redaxin aqui, está esse ainda tá trazendo barbaridade. Experiência demonstrando, ora redaxe, sai na carreira, ele não guarda, guarda o papel e nota, queda, cambia a coluna, caminha. está drenta, sali, queda, cambia a coluna. es peligroso el cambio e cambiamento color y ora e llega a pessoa este y llega al contrario de lo que la sale. Si la sale verde, llega azul blau. Entonces, ¿qué tener con el ore Un ambiente de conflicto. pero si no no se mais vai chicos. coisas ¿no? Redo, no, de boca de gente grande, ¿no? Que me escucho todo verbal de boca de mucha. Es mucha gente inocente que su sushi tenga su mancha en su boca y no saca el balas, está verde. Esta vuelven que essa aqui, esta blow. Vuelven que essa aqui, é corá. Pero um gente grande, não? Não costuma xuxi, sino costumente sushi, daqui da caminho assunto de colocinta na mão. Deu uma palavra bizarra, não, redundante, uma falsidade está. Vai gritar, Ah, eu gosto de que era Vivian com o Lynch. Me queria pedir me desculpa. Ué, nós a segunda não tem paciência, João. Não? Ué, rende por faia, tem rende mitame por faia. Sim. Já, bem, que ano que vem o, Não, tá por mim, eu que tem ano que se assim aqui. É, é. Que me diz o filho de defesa? Defesa. É, filho, filho, filho. Defesa. Fica pra aí, tá bom? das esse aqui. Vem pouco bobica na aqui. Vem pensar. Mudou, mudou, mudou cabaça. Ué, mas esse é da, da, da seta, hot, hot. Hot tu caminha. Laguei, Guto, laguei. Laguei, não? Então, nós não usamos picotos aqui. Hot, hot. Entendi. Baixa, fica. Você sabe como foram falhar com um ambiente desagradável para a água. Dispensável que me pôr a com ainda não menos com aspera. Pro lite. Mira que eu amo palhaço. Dois. Maneira sempre vaqueiro. Maneira é uma época da mira aqui. Leite. Vaqueiro com me dá pau. Leite cuidado. Leite é cuidado. Leite tem que bagulhar aquele. Deve ser cuidado, leite cuidado. Le enche diablo en la norguía de la reza pendeja, si es que... problema de relação in. Ta ami lo é e causante, si e la relasyon in beste kidra. ami ta protagonista, e redor e o kwa a guardas. Que men laga para cada quem quase malu, tenha a malu berra. então laga para cada viajo, redo, asumir esse filho, e sentir baixo, barro, simbo acompanhamento. Te a de te a por más. A ver, señor, a, a, a ver, ¿cuánto? ¿Qué ahora con mi mente quedó ahora, señor, así. ¿No queda sin pasa, vos? A ver, vos. Y si él no está abrí, a tu no cinturón, al libre para que vos pase. No rinco. Ya está dos y manca, pues si no sabes, un cliente que tiene. A ver, señor. Antes, ¿cómo que pinza 10 así? querer, olha. Amizade. Menos basta esse dedo no oredor. Ei, non ile mai, si mai impegnavo. Anzi ne destui. Si non mi impegnavo, quando ora bocca a bocca impegnavi. Però no, não pode impegnarmi in molte teiera che anda ieri, campi. Vabbè, buono. agora guarda, ora vado a impegnarmi, non provo mica bene, Ah, e oli. E oli? Ablievo. Não consegui, não no e Está caro e sábado, porque estamos de redo, não se lo gana aquí. Vamos a volver a mudar con el día señora, debía pasar. Oh, não te redo, te has tocado un coche. Mi nada, mi no que tiene nada. morri olha! ser sin igual, con personalidad mí dominar.